Az élmény akkor igazi, ha elérhető. Foglaljon az Ibusznál március 1-ig 15%-os előfoglalási és akár 100%-os gyerekkedvezménnyel. Ibusz élmények gomnyomásra.